Azərbaycana gəlsin Süleyman Rüstəm. Vətənimin seyrinə çağırıram elləri. Sərvət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Bəzənib başdan başa şəhərləri, kəndləri, cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Qanımızda dövr edən sədaqətdir, sədaqət. Günəşdən də parlaqdır gözümüzdə həqiqət. Dostuna, qardaşına təmənnasız məhəbbət, hörmət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Gözəlliklər vətənə gözəllərindən gəlir. Dostluğun, qardaşlığın təməllərindən gəlir. Könüllərin müqəddəs əməllərindən gəlir. Qüdrət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Payızında, qışında, baharında, yazında dinər dostluq nəğməsi könüllərin sazında sabaha addımlayan mərd oğlunda, qızında qeyrət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Sonsuz gözəlliyindən çətindir məncə doymaq. Məhəbbəti, şöhrəti dolanır oymaq-oymaq. Bayrağının altında alnı açıq, üzü ağ, millət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin.